формальдегидтин суудагы эритмеси формалинге бир нече тамча концентрацияланган натрийдин гидроксидин жана жездин сульфатынын суудагы эритмесин коёбуз. көк чөкмөчөктө ал жездин гидроксиди ушундай концентрацияланган жегичте бир аз бөлүгү ажырап көк бирикме пайда болду чөкмөнү ысытабыз үстүндө кызыл тактар пайда болот бул жез жана жездин бир оксиди пробирканын бетинде жез күзгүсү пайда болду башка эксперимент жүргүзөбүз пробиркада глюкоза бар аны сууга эритебиз натрийдин гидроксидин кошуп аралаштырабыз жездин сульфатынын суудагы эритмесин кошобуз о аш тобунан турган бирикмесинин көк чөкмөсү чөктү пробирканы ысытабыз пробирканын бетинде кызгылт сары зат пайда болду кыпкызыл формальдигидтен айырмаланган бул жездин бироксиди же купрум эки о бул реакциядагы биринчи формальдигид менен болгон реакциядай пробирканын бетинде жездин жалтырагы пайда болду биз мындай жыйынтыкка келсек болот глюкоза жездин туздары жана жегичтердин таасири астында аларды жездин бир оксидине жана металлдык жезге чейин калыбына келтирет